1号金沢行き12両編成で参ります黄色い点字ブロックまでお下がりください Your attention please The Hakutaka 571 for Kanazawa will soon arrive at track 2020番線の列車32分発、白高571号、金沢行きです。 この列車到着後、清掃係が乗車し、車内の整備と点検を行います。えドアが開きましても、すぐにはご利用できません。しばらくホームでお待ちください。1番線に到着の電車は10、え10番線の卵、清掃係に乗車のため、一旦ドアが開きます。え業務放送です。で2 10番、は車内の清掃と点検を行います。ご乗車までしばらくお待ちください。 診察は黄色電のアンドます神田方サフリン乗車終了ですはい、神田方サフリン乗車完了了解です真北号一旦同士が車内の整備を行いますしばらくホームでお待ちくださいえ務放送です北10番清掃係乗車完了ドア閉めてください 1 1号金沢駅はあと1分少々で発車です。えー、加害希望全部の車両が指定席の列車でございます。自由席特急券では加賀駅号ご利用いただけませんのでご注意ください。 様、どうぞ車内にてお待ちください。お客様にお願いいたします。お客様511号、金沢行きが発車いたします。次は上野に止まります。1番線から輝き号、金沢行きが発車です。了解、21番線、ドアが閉まります。 Antiga, que nós 行っていただきますようご協力をお願いいたします20番線の電車は16時32分発白鷹571号金沢行きですグランクロスは12号車グリーン車が11号車自由席は 1号車から5号車ですなお全車両禁煙ですこの電車は上野大宮高崎軽井沢桜久平上田長野飯山上越妙高糸魚川黒部宇奈月温泉富山 新高岡終点金沢に止まります3号銀河駅です車内清掃終了後のご乗車となりますすぐのご乗車にはなれません車内清掃が終了するまでしばらくお待ちください40分発東急電停中お願いします。入り口に踏まないでください。雪となります。 近代的に裏側ないまでお下がりください。 折り返し16時40分発333号新潟行きとなります車両の整備が済むのでお待ちください乗車ありがとうございました。終点東京、東京です。車内にお忘れ物ないようご注意ください。 モザイズ、スマートフォン切符、上着、お土産品、帽子、日傘など今一度お手元ご乗車となります。すれでのご乗車にはなれません。車内清掃が終了するまでしばらくお待ちください。 日新幹線小町号と山形新幹線翼号の乗車位置は11号車から17号車になります小町号翼号をご利用のお客様は乗車位置にご注意ください変わりまして20番線白玉号準備ができましたのでドアが開きます4号車です210番ドアを開けてくださいお待たせいたしました。11車両は1号車から5号車です。 2 1番車電車まだご乗車できません。車内線通がしてくださるまでしばらくお待ちください。 症対策の観点から車内ホーム上を含めたマスク着用の実施会話は控えめにすること新幹線車内では向かい合わせでの座席の使用はご遠慮くださいご利用とご協力をお願いいたします20番線16時32分発20日間571号からの意味をまもなく発車いたします ご乗車になりましたらお待ちください。 ださいお客様の安全 train at track number 15 will send us Kokomo 743 out Passengers cannot board this train.